sou o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, relator da reforma do trabalho. Esse é um momento muito importante para o nosso país. É, o presidente da República mandou para a Câmara um projeto de lei que trata é, de uma certa modernização ou reforma do sistema trabalhista. Essa lei tem mais de 70 anos, ela data da década de 40, quando o Brasil ainda era um país rural em via de industrialização. Nesse período o país mudou, o país ficou diferente, existem novas formas de trabalho, existem outras formas de relação entre o trabalho e o capital. Essa é uma oportunidade que nós temos. Eu quero pedir a você, internauta, que possa interagir conosco, trazendo sugestões, trazendo propostas e de forma nós podemos melhorar a lei que já está sendo tratada na Comissão Especial. Eu espero você e conto com o seu apoio e com a sua ajuda para construirmos um projeto que esteja à altura do desafio que o Brasil precisa transformar.